nombre es Wendy de Alvarenga, vengo de El Salvador. Hola, mi nombre es Elisandro Alvarenga y también vengo de El Salvador. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles la, invitación para que no se vayan a perder este próximo sábado y domingo el Festival de, de los Globos de Cantoya. Así que queremos que todos nos acompañen y disfrutemos de este bonito evento y aquí los esperamos.